Robur is een fantastisch initiatief en met de kracht van een eik heb ik het nu al de afgelopen jaren zien groeien en ik ben blij dat ik het nu aan kan bijdragen. Stilteplekken zijn zo belangrijk in deze tijd, daarom moet Robur er komen. Robur is er voor ieder van ons, want samen staan we sterk. Robur, dat is zo'n mooie plaats met veel natuur en bomen prachtige dingen gemaakt door creatieve handen. Oh, Robert, lekker. Rustig. Mm, mooie natuur. Ik heb er altijd van gedroomd om een duurzaam ecologisch huisje te bouwen. En Marieke doet dat nu gewoon. Ze is een voorbeeld. Ik ben op de hek geweest en Robber wordt een plek waar alles stroomt. Volgens mij heeft de wereld zoiets als Roboer echt hard nodig. Creativiteit en positief normafwijkend gedrag moeten hun plaats hebben in deze samenleving. Een joert die rond is in een vierkante omgeving is daar ook bij. Mildheid, meer van dat in de wereld. Robuur, aanrukken! Omdat kleinschaligheid en rust belangrijk zijn, steun het project van Marieke, steun Robuur. Robuur, het moest er al zijn. Plekken zoals Robuur, die moeten er zijn en die moeten er blijven. Het is belangrijk voor de natuur, voor de dieren en voor onze mensheid. Yes!